bismillahi rohmanir rohim ota onaning og'irini yengil qilish ularni turli yomonlik va noxushliklardan himoya qilish har bir farzand uchun ham farz ham qarzdir ota onaning dinga xilof bo'lmagan har bir buyruq topshirig'ini so'zsiz bajariladi chaqirsalar labbay deb boriladi ularga uf tortilmay gaplari qaytarilmaydi ota onani haqorat qilish ularga qo'pol muomalada bo'lish og'rintirish ularga osiy oq bo'lish eng katta gunoh gunohi kabiralardan hisoblanadi alloh taologa eng mahbub va maqbul amal namoz o'qimoqlik va ota onaga itoat qilmoqlikdir agar ota ona ovqatga muhtoj bo'lsa ovqatlantiriladi kiyimga muhtoj bo'lsa kiyintiriladi ularning issiq sovug'idan doimo xabardor bo'lib so'ramasalar ham pul yoki buyumlar berib turiladi ota ona qanday xizmatga muhtoj bo'lishsa xizmatlari shu zahoti so'zsiz bajariladi ota ona bilan so'zlashganda yumshoqlik va odob bilan gaplashiladi ovoz balandlantirilmaydi zaruratdan ortiqcha gaplar aytilmaydi so'zlarni bo'lib tashlash yoki so'z qistirib buyruq ta'na qahr ohangida gapirilmaydi ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda u kishi bir mo'min musulmon insonning musulmon ota onasi bo'lsa ularga yaxshilik qilib uning savobini kutgan holda tong ottirgan bo'lsa alloh subhanahu va taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi agar faqat biri bo'lsa bitta eshigini ochadi dedilar agar farzand ota onadan birini g'azabini chiqargan bo'lsa alloh taolo undan ular rozi bo'lmaguncha rozi bo'lmaydi dedilar ota ona unga zulm qilgan bo'lsa hammi deb so'rashganda zulm qilgan bo'lsalar ham deb javob qildilar abdulloh ibn umar roziyallohu anhu aytadilarki robbining rizosi ota onaning rizosidadir robbining noroziligi ota onaning noroziligidadir dedilar ular betoblanib qolishsa muolaja qildirish tadbirlarini izlanadi sog'liqlari uchun sadaqa qilinadi va allohdan shifo so'raladi ayniqsa onalar qattiq hurmat izzat qilinadi ularni yelkada ko'tarib yurganda ham bir martalik qiynalgan haqqini ado qilish qiyin o'zingiz yomon ko'rgan narsani ota onaga ravo ko'rilmaydi yaxshi ko'rgan narsalarni ularga ham ilinasiz allohdan o'zingizga qanday mag'firat tilasangiz ularning ham gunohlarini kechirishini so'rab duoda bo'linadi muozibni jabar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam kim ota onasiga yaxshilik qilsa unga tubo bo'lsin alloh azza va jalla uning umrini ziyoda qilsin dedilar ota onalar roziligisiz hech qayoqqa hattoki ilm olmoqlikka yoki haj qilmoqlik uchun ham borilmaydi ota ona bilan muomalada xo'mrayib olinmaydi kesatib piching bilan siz undoq emassiz bundoq emassiz deb kamsitilmaydi agar ota yoki onangiz kirib kelishsa o'rindan turib ehtirom bilan kutib olinadi yuqoriga o'tkaziladi ular oldida cho'kkalab tavoze bilan o'tiriladi oyoqni uzatib yoki yonboshlab olinmaydi ota onangiz tirikligida ham vafot etganlarida ham ularning do'stlari va yaqinlari bilan uzilib ketmay uyingizda mehmon qilib turish ham odobga kiradi ularning haqqiga doi fotihada bo'lish qabrlarni ziyorat qilish e, yaxshi ishlarni eslash ruhlariga qur'on tilovat bag'ishlash ham farzandlarning burchidir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh